Halo? Dzień dobry. Jesteśmy w sytuacji zupełnie białej. Tym się jaram. I to chciałbym Wam pokazać. Tam jest pszczola wola. Tam jest żabia wola. A tam jest Puszcza Białowieska. Kierunek e, pierwszego etapu wyprawy na Miodzie. Pokażę Wam jak jedzie się w tamtą stronę. tam muszę zacząć. jeszcze muszę klapę zamknąć. No to wcale nie jest taki łatwo jechać po takim śniegu z jedną ręką. Dobra już idziemy. Sorry, że tak stękam, ale jest to niezła ekwilibrystyka. Pierwszy etap drugiej wyprawy na miodzie. W okolicach pszczelejwoli, a dookoła tak biało, biało, biało. Zupełnie biało. Dobra. Mapa mi drętwieje, więc dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym odcinku.